あーあー <laughs> えどうしよう終了さあ、始まりました。少量チャンネルのりょうでーす。はい。まあ、僕一人ということは、今回も、しょうちゃんのモニタリングをやっていきたいと思いまーす。今日のモニタリングなんですけれども、えー、しょうちゃんが出かけているので、その間に、この 殺風景な部屋の中をクリスマス仕様に変えたいと思います。イェイまあ、翔ちゃんはね、普段あの、あんまりクリスマスだったりとか、あの、ハロウィンだったりとかのデコレーションをやらないというか、いいよいいよみたいな感じで言っちゃうんですけれども、ちょっとね、もういない隙に好き勝手やらせてもらうと思います。で、いろいろ買ってきました。いろいろいろいろ。 こんなんとかね、なんかクリスマスっぽいよね。はい。というわけで、早速飾り付けをしていきたいと思います。レッツゴーひょにょ何からやっていくか。いや、こういうのってさ、センスだよね。俺結構ね、あの、前、イタリアンで働いてた時とか、お店のね、デコレーションとか結構やってたんだよね。あんまないな結構買ってきたつもりなんだけど、ちょ、しょぼいかな。まあ、いっか。ね、長靴。 可愛いかもしれない。毎年さ、なんかデコレーションやろうよとかね、結構言うんだけどね、翔太なんか、やらせてくれないんだよな。どうせ捨てんじゃん、みたいな。 <laughs> 冷めてるよね、本当に。でもでも勝手にしちゃえばね、もうこっちのもんだから。もうやっちゃうんだからね。ちょっとね、時間がないから、サクサクっとやっていこうかな。なんかさ、でっかいツリーでも買ってやろうかなと思ったんだけどさ、さすがにね、あの大きいやつをさ、勝手に買ったらさ、 怒られるかなと思って <laughs> 見える偽釣りのタペストリーこれ意外となんかこういうとこ貼ったったら可愛くないここに貼ろう <laughs> しょぼいかなしょぼいかなんかここら辺にこうやって貼ったってもなんか可愛いよねこんな感じでねいいんじゃないの可愛いんじゃないの あとね、ちょっとやりたいことがあって、このパキラをね、ちょっとデコレーションしようかなって思います。せっかくね、電飾も買ってきたので、これをつけたいと思います。あれ電池あれ電池がなくなった。あれあ、あった。あった。 <laughs> 電池がなくなったと思ったの。あったわ。いい感じ。 かなあとこれにもででんデコレーションしていきますできたこんな感じどうでしょういいんじゃないこういうのもねあったんだよねこれすごくないこれめっちゃ可愛いよねこれはねちょっとここに飾りたいと思いますこれもちょっとデコレーションしてみようかないいねいいね <laughs> どうかな可愛くない雪あ <laughs> 可愛いこんな感じ多すぎたかなまあ、いっかよしあと残りはここら辺 終了ああああ <laughs> えどうしよう一回出ますよいやいいよもう終わるからえ何これ <laughs> えー かったえー、すごい <laughs> すごいじゃんすごいへえー、クリスマス何これ翔ちゃんがいない間にさ、うんクリスマス仕様にしてたなってやろうと思ったらそうなんだごめんなんか <laughs> 全然全然えー、どうするのこれは何が始まるの今日はいやもう今日は飾り付けだっけえなんでなんでよなんでよ なんかパーティーしないのだってまだクリスマスまであと22日くらいあるよそうなんだえー、ごめんなんか <laughs> いやいいよかわいいじゃんえじゃあ俺今年これクリスマスなんか吊るしとけばさうんなんかいやこれほらこっちにあんのよそれ今年入るのプレゼント入るかどうかは分からんなんでで <laughs> えー、すごい あんだよ完成する前に帰ってきちゃった。どんな感じに飾り付けができたか。こっちはね、タペストリーとこんな感じね。あと、こっち側は、こんな感じ。 <laughs> なんか思ったよりさ、少なかったんだよね。このパキラをね、えー、クリスマスツリーっぽくデコレーションしてみたの。すごいな。えー、重みに、そうだね。 <laughs> ちょっとかわいそうなことになってるけど、 いいんじゃないね、うん、ちょっとクリスマス本当はねでっかいツリーでも買ってやろうかと思ったの絶対怒るなと思ってやめた <laughs> 置く場所困るから、うん、だって家帰ってさでっかい釣りやったらちょっとテンション上がるじゃんうん、うん、こんなできません <laughs> ひょにょモニタリングはちょっと失敗に終わってしまったがまあちょっとね早いけどクリスマスっぽいことしてくれるんでしょそうあんかわいいそれね 同じ髪型にしましたあ本当だ確かに <laughs> 何作ってくれんのえっとかぼちゃのピザかへーを俺は作りたいなと思ってたので、うんうん、今回は作ってみようと思いますはい楽しみ楽しみでしょかぶせないで話すんじゃん <laughs> もう一回言って どうやって作るのかぼちゃ買ったんだよかぼちゃとチーズ、うん、ピーマンとベーコンで基本できるはず、うん、あそうなんだで一応トマトソースも買ったかうんえ生地は生地はないよ生地これかぼちゃへえー、分かんない正直 <laughs> かぼちゃが生地なんだそうなんすよかぼちゃはまず種を取らないで、レンジで30分 かなえそんな長くするんだ水つけた方がいいのかないやいらないんじゃない30分もするんだったらなんか上に乗せてた方がいいお皿乗せた方がいいかもねもしかしたら一回これでやろうか、うん、なんか分かんないそもそもさレンジって30分とかレンジでいやないんだけど、うん、まあ2回ね、うん、30分もすんのえ途中で様子見た方がいいんじゃないうん、うん、よれよれになんないねえ違う待って違うだろ700 100ワットだと24分か24分やりますうんどうする24分間これお前を映し続ければいい、うん、いやそういうもんじゃんえどういうこともう料理番組って基本回しっぱなしだからもう多分違うよ料理番組は差し替え差し替えでしょあそうなんだ基本多分料理研究家とアナウンサーがこういう時間をこうやって多分基本こうやってってる本当 えー、あでもなんかいい匂いがしてきたねしてくるねうん乾杯しょちゃんも飲むこれそうだねちょっと欲しいかなびっくりしたクリスマス仕様にしてた、うん、いやまさかさ翔ちゃんがさ <laughs> あんな早く帰ってくると思わなかったからさあでもやっぱそのほうれん草の茹でる時とかでもやっぱ15分もやる、うん、へえ、うん、電子レンジで電子レンジで でもすごいもういい匂いしてるよねまあ溶けることはないけど、うん、溶けることはないだろう一応15分経って刺してみてあ刺せれたら、うんうん、もういいと思うし、うん、刺せれなかったらねもうちょっとやったらいいしっかりさもうこれで火通っちゃえばさ、うん、あとソースとか具とか乗せてさトースターでやればいいよねうんそうそうそうそうそうそうそうそう、うんうん、よしじゃあなったのでうん 全然平気だ本当だねどうする一回なんかお皿かなんかにのせるそうだねはいこれですねうんレンジだと何もっと時間かかるとか言ってたけど案外柔らかくなりましたそうだねこれ種は取ります種を取るんだ今からわあもうあ全然お手の物ですねうん <laughs> お手の物はい柔らかくなりすぎたかな逆にそうだねまあでもいいでしょう、うんうん、トマトソースねうん 結構たっぷりいったね。2ピーマン切ろうかな。うん。陽気だね。唇 <laughs> 笛はなぜ6まで聞こえるの マ <laughs> シ <laughs> アニメが変わったんだけど <laughs> ベーコンベーコンは2切れぐらいでいいのかなあ任せるよどうなんだろうなんだかぼちゃのピザどうなんだろうねね何分やんのかなえチーズに焦げ目がつくくらいでいいんじゃないあんとシーフードミックスものせるんだっけ冷凍だからなそれ一回なんか温めた方がいいかもしれない 多分1分くらいで700ワットだったらそんな1分もいらないかもしれないもしか確かに30秒うんちょっとできたらいいよね、うん、うんあ十分でした十分でしたうんいや十分じゃないですねどっちよちょっと硬かったうん <laughs> 何何何 4粒いいんですよいいんですよじゃあチーズだよね最後最後でいうんおできましたので父さんなんか下にあれじゃないアルミホイルが敷いた方がいいねあなるほどねこれに敷いてねうんはいもう完璧です私私完璧でしたいいねはいさあ何分 何分だろうグラタンは何分とか書いてないグラタンはほい、うん、書いてない書いてないんだ普通書いてあるよねまあ10分ぐらいうんはいはいじゃあもうしばらく待とううんひょにょじゃあ持っていきますはいお願いします暑いかもしれないいや暑いでしょじゃーんおーおーすごい美味しそう すごいなんかかぼちゃの部分がさそうそう石焼き芋みたいにさそうなんだよしてそうな感じさあ食べよっかじゃあうんはいはいはいはいはいはいはいはいいいねちょっとおつまみとして一足早いけどクリスマスって感じじゃない <laughs> はいはい、はい、食べようぜはいいただきますいいよ先に <laughs> 海外スタイルにした。 <laughs> 海外スタイル今、いただきます。いってきます。ただいま。はい。はい。おやすみ。うん。はい、食えよ。 <laughs> えー。おー。熱そう。気をつけてね。そう。食べもうちょっと小さいサイズがいいんじゃないうん。食べるだから食べて。俺は。いただきます。うん。 どううん美味しいかぼちゃうんかぼちゃ好きな人は本当にお美味しいかもあ美味しいなこれはもっとチーズのっけてもいいかもねそうだねちょっと少なかったかもしれないうんうんうんうんうんあどううんあ合うあよかったよかったうん美味しい美味しいよこれ、うん、なんだろう新しい料理って感じうん今までない なんだろうななんか何に似てるスイートポテトではないかでもねピザさつまいもほど甘くないからかぼちゃが、うんうん、そうそうそうそうそうそう程よい甘さのそうだね <laughs> うん美味しいあのかぼちゃがさっぱりしたうんうんじゃがいもでもいいね、うん、これうんうんでも美味しいじゃがいもでも美味しいと思ううんいや成功したんじゃないのうんいいじゃない ね、うん、オーブンがなくてもできたね、トースターで。そうだね。食べるうん。あー、よいしょ。うん。美味しい。うん。よかった。おいしい。よかったよかった。うん、 <laughs> はい、というわけで。はい。 <laughs> サプライズしてくれました。うん。うん。ね、すごくよくて嬉しいなって思って嬉しいです。なんかさ、普段あんまり飾り付けすることないんだけど、うん、 まあね、内緒でやってみたら、うん。意外と喜んでくれたからよかった。うん。うん。ひょにょ。 というわけでですね、うん、今回は、まあ、翔ちゃんに内緒でクリスマスの飾り付けをしてみたんですけれども、はい、思ったより喜んでくれてよかったということでありがとうまたねせっかくここまでやったから、はい、クリスマスに向けてちょこちょこ増やしていこうかなねぜひぜひお願いしますなんか良さげなのがあったら買ってこよう経費は落ちませんえええええ <laughs> ちゃんと領収書もらってきたのもうダメダメ <laughs> これも本当美味しかったまあなえかぶせないでっつってんの、うん、はいというわけでですね、はい、今回の動画はここまでにしたいと思います、はい、えー、気に入っていただければチャンネル登録と面白いなやってみたいなかぼちゃ好きだなクリスマスイベントお正月も全て大好きだし嫌いだし苦手だし全部全部高評価のボタンをお願いしますインスタツイッター TikTok もお願いしますではまた